bide honetan ikusiko dugu nola sortu horrien egitura bat. Hauka horri nagusia eta joango era beste batzu sortzen. Ikusiko dugu joango direla agertzen menuan. Joango era horriak pitzara eta emango jan dauko horri nagusia. Honi, nago aldin bat dugu, aldatu egu izena. Puntutxoetan klik egin, propietateak, eta jartezak egu adibidez, hasi eta egin da. Horri gehiago sartzeko, hango bera ona, horri berria, lehena, egin da. Gauza bera, beste bat sortzeko, zigarrena, egin da. Eta hemen egiten dugun guztia ere, ageriko da, hemen erakutsi, alboko barra, eta izango dugu, hasi, eta jumonal izango era besteetara. Hemen ikusten dugu, gurua errepikatu iten dula lehenengoarena. Erbada ez dugu nahi litzea hasi bigarrena lehena. Nahi dugu menuan, ziren azpian, lehena bertzea, orduan, tara joan, klik egin eta arrastratu Bidegun tokiraino. daño. da marra hori, dugu. Eta orain, hemen menuan ordena aldatua izango dugu. Gehitu ditzakegu menuan riak, baina gehitu ditzakegu ere estekak. Hemen, esteka berria. Denengo izena jarriko dugu. Ikartetzea. Eta gero, URL. Eta hemen, badoko aukera bat, irekitzeko fitza berri batean, edo hau bera ordezkatzeko. Egin. Hmm? Eta hemen, dauzkagu irurak, deno bezala nahi badu ikastetxaren abeian, klik egin bere gainean, heldu, eta arrastratu beraino. Hori izango ditugu gauza bat komentatu behar da, hemen goian, agertzen da, draiben, berba ez da oso ondo ikusten, draiben gorde dira aldaketa guztiak. Hemen klik eginez, irekitzen da, berzio historia. Hemen ditugu, berzio ezberdinak, eta orduan honek aukera ematen digu, atzera egiteko. Zuzgen ezaken, lehenen honetan ez dago horririk, Ja, honetara guazenean, hau ageri da, horria badoelako, eta hemen, Rebeko gainako aplikazio guztietan bezala, pues egin dezakegu generatu berzioa. Atzera ingo dut, baditugu menuak, baina nahi baldin badegu, iruki genezaken, adibidez, horri honen azpian, beste azpi menu bat. Horretarako bibide bide jarrai dezakegu lehena, hemen puntutxoak eta gehitu mendeko horria. Eta mendeko horria, mendeko horria jarriko diot, egin da. Hemen honela gertuko da, eta hemen menuan, modu honetan itxi edo ireki, ahal izango dut. Bestera bat, urri berria sortu, neko urria bi, eta bi sortuta, heldu eta eraman nahi den tokira. Eraman dezaket bi horrien tartera, edo eraman dezaket beste horri batera. Orduan, ageriko da, azpi menu gisa. Hemen, edo zein, horritan klik egiten badugu puntutxo hauetan, izango dugu aukera edo horri bihurtzeko horri nagusi, bikoizteko, agian badukagu interesatzen zaigun egitura bat horri batean, edukiena, eta nahi horren kopia egin, pietateak izena eta URL-a, gujatezak hemen, mendeko horria bi agertzea, or, gero hau agertzea. Amaieran. Gehitu mendeko horria eta beste aukera bat gutatu nabigazio barratik. Behar bada, egon daitezke hainbat horri ez dugula nahi hemen agertzea. Eko egune komplexua delako, eta horri horretara iritsi izango da besteetan dagoen esteka baten bitartez. Nahi bat dugu, izkutatu egiten dugu. Eta nagusiki hau, hau da. Brain, guztiko dugu horri guztietan, behar bada, hau da horri nagusia, hau lehena, eta behar bada goiburu mota, ez dugu berdina, berdina nahi izan direkeneko simplea. Horrela, izan daiteke lehen horrian dagoen bezalakoa, banda hau ere izan daiteke zabalagoa, eta azalean, ebaldin badegu, besteetan ere egin daiteke, jarren dezaken azala motakoa. Eta hori, oraindik ere, zabalagoa. Eta hori, horri zorri, konfiguratu ahal izango dugu. Urrengo bideoan, hasiko bera, edukiak sartzen.